Subalit sa paglago ng detonasyon ng mga nabantaga, kasama rin dito ang pagdagdag ng responsibilidad sa pamamahala at pangangalaga ng mga dalubhasa. The Philippines is known to be the most biodiverse in terms of coastal marine fish. But at the same time, we are the ones that have the most use of our coastal resources. So we will not equip with people, we rely heavily on the fish people are So typically you have divers that will go in and they will do cancer and they will swim through this transect and actually do a section. Ang ay mano-mano binibilang ang populasyon ng mga sa ating karagatan. proseso ito. Di na nga kailangan ng mataas na antas na kasanayan sa maging science. Dahil ito, hindi lahat ng sakop ng karagatan ay kayang maano-maano bilangin. At dahil sa pangailangan ito, nabuo ang fish eye. Ano yan lang. efficient identification and estimation system ay hardware-software na teknolohiya na kung saan ay nagpapabilis nito ang pagbigla at pagsusuri ng mga isda. Gumamit ito ng mga kamera upang ma-record at gumawa ng isang video saan ito ay nagpapagilig ganito, ang pagkolekta ng datos ay matatapos agad sa maglamat ng ilang minuto. At tayo nagbibilangin ang nasa nito ng distansya na 50 metro. Kaya nitong ilaglaan, fish count, fish population density, fish identification, fish net, at fish biomass. What we want to do is provide a service for government units, for NGOs who have raised the complaints to the Federal Reserve, to have a capacity to monitor in between the visits of the experts. So this way, with the constant monitoring, we can adjust the management of what we are actually doing in the so if the results are good, that means the management intervention is good. If the results are bad, that means we have to adjust our management to better cope with all the stress that is happening. dahil mas ilalim pa ng pagsusuri sa kapasidad nito. Galing pa man, positibo ang pananaw ng mga talughas sa proyekto nito. And thank you very much for listening to our video. Ang next po nito ay ang sample output ng software po namin. Ito po ay taken ng Batangas na 2 years ago. Ito po yung may ini-expect ng aming mga kliyente na makukuha na video and of course datos po na in CSP or in whatever format that they need na makukuha po nila sa aming website. Okay po. So bakit? Paano po namin ginagawa ang collection ng data? Una po, nag-dive po kami sa isang area. Ito po ang dali namin. Leak po ang tawag namin dito. Nag-attach po kami dito ng GoPro cameras Marami na pong iterations ito. Ito po yung latest 3D printed camera case para hindi po maalog yung camera. Um, the reason why dalawa po ang cameras dito ay para po ma-estimate yung depth ng isda. Gano'n po siya kalayo. Para rin po ma-estimate namin yung size niya. And since meron ka na pong datos ng size, ma-estimate din po natin yung kanilang bypass na sa area. Pwede ko po, po explain pa further yung triangulation nito, pero ultimately po, stereo vision na ginagamit para ma-estimate kung gano'ng kalayo yung object uh, from the camera. Uh, so, binababa po namin sa every 5 meters po, nagkakolekta po kami ng datos. Hinahayaan po namin makavideo po sila ng maraming isda, tapos saka po kami babalik and then uh, reflection. Pag natapos na po namin yung isang buong transect, nilipat po kami sa next transect. Usually tatlong transects po. Uh, most of the time, 30-meter transects. If dalawang transect na po, take 50 meters po. Then iba-iba po depth. Para po makakuha kami ng magandang datos uh, na statistically sound para doon po sa marine protected area. Now, once na nakakolekta na po kami ng data, yun po actually yung fun part. <laughs> Nakakapag-dive po kami, pa nagkaroon ng certification dahil sa project natin. <laughs> Diverse certification. Um, nakakolekta na po kami. Dadali na po namin sa aming uh, server, server room para po mag magproseso ng data and i-upload po namin siya sa website kung saan ma-access po ito ng ating mga kliyente. So, yun po. Um, ang good news po ay mataas po ang accuracy <laughs> namin ating uh, software para po sa mga isda na nasa Verde Island Passage. Buong area po na kasama rin po ay part ng Batangas. And also, since dahil may po marami na po kaming nakolektan datos para sa mga isda na yun. And ang accuracy po sa size ay plus minus 1 millimeter. Opo. So, ganun po kaganda ang nagawa ni Dr. Naval. Actually. um, ito po calibration board pinag-update namin ang camera parameter. So sa simula po, pag nakita, nung nakita niyo po sa video, nag-ikot-ikot po kami nito. Uh, ang plano po namin, kaya po kami na 3D print na case para hindi na po kami mag-calibrate ng camera. Sir, may gusto po ba kayo pinagyan? So, yung susunod na version namin, kasi yung first version, Fisheye 1. So, ang Fisheye 1, kasi meron din um, may gusto na diverless. So dahil doon, kailangan magagawa kami ng mga uh, underwater drones. At uh, yun na din yung gusto tao, sino yung mag-collect ng So ang gagawa po nito ay si Angeline. Yan. Oh. Kahit ka po, kanya ng Angeline, gigil ko yan. Gigil <laughs> per gift. Oh. Siya po ay marunong gumawa ng robot dahil nag-aral siya sa Japan ng underwater robot. Tama ba yun? So hopefully, with the support of the UNSD and of course, with PIP, uh, and our uh, people students, nakagawa tayo ng uh, fish eye tool. Meron tayong choices kung gusto mong tao, tayo, or robot, drones, magagawa. Ilan po? Kayo tanong?